ශරීරයට වැළඳෙන රෝග පීඩාදී දුරු කර ගැනීම උදෙසා බොජ්ජංග පිරිත භාවිත කෙරේ. අප මහා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා බොජ්ජංග පිරිත එම කටයුත්ත සඳහා භාවිත කළ බව ඉතිහාසය සාක්ෂි දරයි. බොජ්ජංග පිරිතේ අනුහසින් ඔබද නිදුක් නිරෝගී භාවයට පත්වේවා. සංසාරේ සංසරන්තානං සම්බදුක් දුක්ක විනාසකේ සත්ත ධම්මේච බොජ්ජංගේ මාරසේනප් පමද්දිනෝ බුද්ජිත්වායේපි මේ සත්තා තිබවාමුත්තාහි උත්තමා අජාතිං අජරබ්්‍යාදිං අමතං නිප්භයංගතා ඒව මාදීගුණෝපේතං අනේක ගුණ සංගහන් ඕසදංව ඉමං මන්තං බොජ්ජංගන්තං බනාමහේ බොජ්ජංගෝ සති සංකාතෝ ධම්මානං විචයෝ තතා විරියං පීති පස්සද්ධි බොජ්ජංගාච තතෝ පරේ සමාදුපෙක්කා බොජ්ජංගා සත්තේතේ සබ්බ දස්සිනා මුනිනා සම්මදක්කාතා භාවිතා බහුලී කතා සංවත්තන්ති අභිඤ්ඥාය නිබ්බානායච බෝධයා ඒතේන සච්ච වත්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදා ඒකස්මින් සමයේ නාතෝ මොග්ගල්ලානංච කස්ස පං ගිලානේ දුක්ඛිතේදිස්වා බොජ්ජංගේ සත්ත දේසයි තේචතං අභිනන්දිත්වා රෝගාමුච්චිං සුතංකනේ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදා ඒකදාධම්ම රාජාපි ගේලං්ඥේනාබිපිලිතෝ චුන්දත්තේරේන තංඒව භනාපෙත්වාන සාදරං සම්මෝදිත්වාචයාබාදා තම්හාඋට්ඨාසිටානසෝ ඒතේන සච්ච වච්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදා පහිනාතේච ආබාදා තින්න නම්පි මහේසිනං මක්ගාහත කිලේසාව පත්තානුපත්ති ධම්මතං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදා